Thank you. do do do do do do do do do Ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. yum, yum. Un asalto al agua donde está fresco y lindo ahora. Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Yom yom. un asalto al agua donde está fresco y lindo ahora. Hay tres ranas verdes. tres ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. yum, yum. Un asalto al agua donde está fresco y lindo ahora. Hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Yum, yum. Una saltó al agua donde está fresco y lindo ahora. sentada en un tronco come insectos deliciosos. Yum, yum. Ella saltó al agua donde está fresco y lindo ahora. No hay más ranas verdes. Humpty Dumpty